gonna get it. ወሰው ማንከኝ ቀለሙ ወሰው ማንከኝ ቀለሙ ወሰው ማንከኝ ወሬገሙ ወሰው ማንከኝ ወሬገሙ جلجال جلجال ومتى بنقول له جلجال ومتى بنقول